Tagore, Haribo, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Haribo. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Vishnupadaya Krishna Pastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Kauravani Pricharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Desatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're going to continue speaking on the different types of angas of bhakti. Tonight we're on the fourth item, which is So this evening we're going to speak about padasavinam, serving the lotus feet. So if somebody has been, if you follow the different angas of bhakti, you come through the different angas, you, you do hearing and chanting and remembering. So if our remembering is complete, then we will think of the lotus feet of the Lord. Hmm. So we know there was a great devotee named Ambarish Maharaj and he engaged in all different kinds of devotional service. But although he was using all of his different senses and organs for the service of Krishna, very first thing he did was to fix his mind on the lotus feet of Krishna. so described in Srimad Bhagavatam, Savaimana Krishna Pararavindayor, that the very first thing Maharaj Ambarish did was to fix his mind on the lotus feet of Lord Krishna. So we said Sukadeva Goswami is an example of somebody who achieved perfection by chanting. He spoke the Srimad Bhagavatam. And then uh, Maharaj Parikshit, he heard from Sukadeva Goswami, he heard the Srimad Bhagavatam. And in this way he became perfect. And Pralad Maharaj, his perfection came by remembering the Lord. And the example of someone who's always serving the lotus feet of the Lord is the goddess of fortune, Lakshmi. We know that Lakshmi can be chanchal, that it's difficult for us to keep wealth for any amount of time. So uh, although she is restless, she is very faithful to the lotus feet of the Lord. And in this way, she is always engaged in the service of the Lord at His Lord's feet. So there are different ways in which we can also serve the Lord's feet of the Lord. Dep depends on each individual's own taste for devotional service. One of the ways in which we can serve the Lord is by going to visit holy places like Vrindavan and Mayapur, and Jagannath Puri. तो एक तरीका है जिसमें हम भगवान का सेवा कर सकते हैं वो है भगवान के दिव्य धामों का दर्शन करना जैसे कि श्री वृंदावन मायापुर जगन्नाथपुरी And we go to these holy places, we will see, we should go to the temples and see the form of the Lord. और जब हम ऐसे पवित्र तीर्थों में जाते हैं तो वहां पे हमें भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करना चाहिए Taking part in the parikramas is also serving the lotus feet of the Lord. तो जब हम परिक्रमा में भाग लेते हैं वो भी भगवान के चरण कमल का सेवा है At the time of Gaur Purnima, prior to Gaur Purnima, we have the Gora Mandal Parikram or Navadvip Parikram, not Goramandal, but Navadvip Parikrama, when we go through the nine islands of Navadvip and hear about Lord Chaitanya's pastimes there. तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म गौर पूर्णिमा से पूर्ण हम लोग नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हैं जिसमें हम नौ द्वीपों पर जाते हैं और सुनते हैं And in this month of coming month of Kartik, there will be many devotees who will perform the Braja Mandal Parikram. They'll go through the 12 forests of Vrindavan. और अभी जो कार्तिक का महीना आ रहा है तो उसमें कई सारे भक्त ब्रज मंडल परिक्रमा करेंगे जिसमें ब्रज के बारह वनों में वो परिक्रमा करेंगे They begin on the first day of Kartik and they end on the last day of Kartik. वो कार्तिक के पहले दिन से शुरू करते हैं और कार्तिक के आखिरी दिन तक परिक्रमा करते हैं so it's a very wonderful opportunity for devotees to visit all the forests of Vrindavan and hear about the pastimes which take place there. तो ये भक्तों के पास एक बहुत ही सुंदर मौका है भगवान के सारे दिव्य लीला स्थलियों पर जाकर उसका दर्शन करना और श्रवण करना and there's always association with many team of devotees who are coming and talking and explaining about different pastimes. और ऐसे मौके में कई सारे वरिष्ठ भक्त होते हैं जो कि आते हैं भगवान के अलग अलग गुणा करते हैं भगवान की लीला बताते हैं is a very good experience for all of us to get deeper तो जब हम भगवान के दिव्य धामों में जाते हैं तो इससे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है कि से दूर होते हैं The, uh, we, we do get very attached to our own homes and our facilities. You know, we have our houses and nice rooms and beds and everything, comforts which we are used to. But when you go out on the parikrama, then you have an opportunity to get detached from all of that. तो जब हम अपने घरों में रहते हैं तो अपने घर से अपना सुख सुविधाओं से अपना कमरा अपने आराम से बहुत आसक्त हो जाते हैं लेकिन जब हम परिक्रमा में जाते हैं तो हम ये सब चीज़ों से दूर होते हैं और इससे निराशक्त होते हैं Srila Prabhupada was on a morning walk one day and he stopped under a big tree and there was a lot of bird droppings on the ground. So Prabhupada stopped and he asked all the devotees, he said, What does this tell you? तो शिला प्रभुपाद जी एक बार सुबह जो सुबह वॉक करते थे जा रहे थे और देखा कि एक पेड़ के नीचे कई सारा पक्षियों ने कई सारा बीट गिरा रखा था तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा अपने शिष्यों से ये क्या है so one of the devotees foolishly he said to Prabhupada, Oh Prabhupada, this is bird droppings. The birds come here and they pass, they're dropping, make the drop, they leave the droppings here. तो उसमें से एक भक्त ने प्रभुपाद जी को कहा कि ये पक्षी लोग इधर आके बीट करते हैं पूरा ये वही गंदा हुआ हुआ है पक्षियों से And Prabhupada rebuked him. He told him, I know that's stupid. He said, I know that. But, but what's the significance? What's the significant? तो प्रभुपाद जी ने उनको डांट लगाया बोले ये मुझे दिख रहा है कि ये है ऐसा ही लेकिन इसका महत्व क्या है And nobody knew. Then Prabhupada said, it shows that even the birds are attached to passing stool in the same place every day. <laughs> तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यहाँ तक कि पक्षी भी जो है एक ही डाल पर बैठकर अ, जो है मल त्यागने के लिए इससे भी बड़े आसक्त हैं कि वहीं पे बैठ के मल त्यागेंगे So like that material world, we get very attached to our facilities and going out on parikrama is an opportunity to get detached from all of that. तो इस तरह से भौतिक जगत में रहते हुए हम अपनी सुख सुविधाओं से बहुत आसक्त हो जाते हैं और जब हम परिक्रमा पे जाते हैं तो हम हमें वहाँ पे मौका मिलता है इन सब चीज़ों से दूर होने का We go out on parikrama and we leave everything behind and forget about everything and just concentrate on the holy dham. तो जब हम परिक्रमा पे जाते हैं तो यहाँ सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं इसको भूल जाते हैं और भगवान के दिव्य धाम पर ही अपना चेतना लगाते हैं Some people go and stay in five star hotels कुछ लोग जो है फाइव स्टार होटल में रुकते हैं but you can go out on parikrama and every night you can be under many stars लेकिन जब आप परिक्रमा में जाते हैं तो आप जब बाहर मैदान में सोते हैं तो कई सारे स्टार्स के नीचे होते हैं The whole sky is full of stars. पूरा जो आसमान है सितारों से भरा है. Mm, you can sleep out and enjoy the beauty of the holy Dham. और आप बाहर सो सकते हैं और कई स्टार वाले माहौल में सो सकते हैं One of the devotees, you know, after we go on parikrama, we always invite the devotees to share their realizations, what they realized while they were out there on the holy Dham. तो जब भी हम परिक्रमा में जाते हैं तो आखिरी में हम भक्तों को बोलते हैं कि आपका क्या रियलाइजेशन हुआ क्या आपको अच्छा लगा तो वो तो बताइए So one of the devotees nicely expressed his realization. He said that I, I just realized that I'm back to Godhead, that this is the spiritual world. तो एक भक्त ने बहुत सुंदर अपना चिंतन बताया उन्हें लगा कि जब मैं परिक्रमा में हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भगवत धाम वापस पहुँच गया हूँ ये आध्यात्मिक जगत है We always talk about going back to Godhead. But when you go out on Parikram, you go there in the Holy Land, that is back to Godhead. तो हम हमेशा भगवत धाम बैक टू गॉड की बातें करते हैं लेकिन जब आप परिक्रमा पे जाते हैं भगवान के धाम में जाते हैं तो वास्तविकता में वो वापस भगवत धाम की वापसी है So there's two parikrams. The one in Navadvip is much shorter. It's only seven or eight days, and the walks are not as long as they are when you're in Braja. तो दो तरह की परिक्रमा है जो नवदीप परिक्रमा है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती सात आठ दिन का होता है और उसमें जो चलना होता है वो भी उतना ज़्यादा लंबा नहीं होता ए, इसकी अपेक्षा में ब्रज में वो लंबा होता है So there's usually more people take part in the Navadvip parikrama than take part in the Brajamandal parikrama. तो नवदीप मंडल परिक्रमा में ज़्यादा लोग भाग लेते हैं ब्रज मंडल की अपेक्षा में But still, there are good numbers of people out there going round the forests of Vrindavan. लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जाते हैं वृंदावन के जंगलों में ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान And I'm sure this year, next month, there will be a lot of people there on parikrama. और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जो अगला महीना है आ रहा है उसमें कई सारे लोग जाएंगे ब्रजमंडल Because for the last two years we were not able to have the parikrama, so devotees are very eager to have the opportunity. क्योंकि पिछले दो सालों से वो परिक्रमा हो नहीं पाया था तो लोग काफी इंतजार कर रहे हैं इस मौके का So going out on parikrama is one of the ways in which we are serving the lotus feet of the Lord. तो जब हम परिक्रमा में जाते हैं तो ये एक तरीका है भगवान के चरण कमल का सेवा करने का And another way in which we can perform pada sevana is by taking bath in holy rivers like the Yamuna or the Ganga. और एक तरीका है भगवान का चरण कमल का सेवा करने का और वो तरीका है ये गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना we know the water of the ganga comes from the lotus feet it's washed the lotus feet of the lord when he in the form of vamana dev when he took two uh, steps of land he pierced the covering of the universe तो हम जानते हैं कि गंगा जी का जो जल है वो भगवान के चरण कमल से आ रहा है और जब भगवान वामन देव के रूप में आए थे तो उन्होंने जब अपने दो कदम लिए थे तो उसके उनके चरण कमल से ब्रह्मांड में छेद हुआ और वहाँ से गंगा जी आई So then the water from the causal ocean, which is spiritual water, it entered through the hole in the covering of the universe. The water of the causal ocean entered and that water washed the lotus feet of Lord Vamanadev. It came down onto Mount Meru, and it flows down from Mount Meru through the Himalayas. So, तो आप जानते हैं कि ये जो कॉजल ओशन से ये जो पवित्र जल है भगवान भगवान वामन देव के चरण कमल जब भगवान ने अपने चरण कमल को ऊपर उठाया तो ब्रह्मांड में छेद हो गया और वहाँ से कॉजल ओशन का ये जो जल है उसने पहले भगवान के चरण कमल को धोया और फिर नीचे आके मेरु पर्वत और फिर वहां से हिमालयों में आया so taking bath in the water of the river Ganges bathing in the water of the Ganga is also another type of pada sevana तो गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करना भी पाद सेवन है because the water is come it's wash the Lord's feet of the Lord क्योंकि वो जो जल है वो भगवान के चरण कमल को धोलकर आया है सो taking bath in the holy river like Ganga or the Yamuna are very, very powerful and destroys also sinful reactions. तो गंगा जी और जमुना जी जैसे पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत शक्तिशाली है और ये हमारे पापों को नष्ट करता है Hmm. There are many people who live along the, the bank of the Ganga. कई सारे लोग हैं जो गंगा जी के तट पर रहते हैं And it said, wherever the holy river like the Ganges and the Yamuna flow, then that is a place of pilgrimage. और बताया जाता है कि जहाँ पर भी गंगा जी और जमुना जी जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं तो वो स्थान अपने आप तीर्थ हो जाता है One exception, however, is Ekachakra Dham, which is the place where Lord Nityananda appeared. लेकिन इसका एक ऐसा ऐसा एक ऐसा जगह है जहाँ पर ऐसा नहीं होता और वो है एक चक्र धाम जहां पे भगवान नित्यानंद प्रकट हुए एक चक्र इफ यू गो टू एक चक्र एक चक्र is in the area called Radha Desh which means the place where the Ganga does not flow तो अगर आप एक चक्र जाएंगे तो वो जो है राधा देश के नाम से जाना जाता है जिस जिसका मतलब है जहाँ पे गंगा जी नहीं बहती It's kind of dry area, so they they have to wait for the rainy season before they can do any agricultural work. तो एक तरह से वो सूखा क्षेत्र है वहाँ पे उनको बारिश का इंतजार करना पड़ता है जब भी उनको खेती करना हो But Ekachakra is considered a dham, it's a holy place, although there's no Ganga there. And it's a holy place because it's also said wherever the Pandavas stayed, that is a holy place. So the Pandavas had come there and stayed there. तो एक चक्र धाम हालांकि वहाँ पे गंगा जी नहीं बहती फिर भी वो तीर्थ है और ऐसा भी कहा गया कि जहाँ जहाँ पर पांडव रहे उन स्थानों को भी तीर्थ कहा गया और पांडव एक चक्र में आए थे So going to holy places like Vrindavan and uh, Jagannath Puri and Dwarka and so on, th- this is also another part of Padasevana, that you're serving the lotus feet of the Lord. तो भगवान के दिव्य तीर्थ जैसे कि वृंदावन जगन्नाथपुरी द्वारका इत्यादि में जाना भी पाद सेवन है क्योंकि वहाँ भगवान के चरण कमल का सेवा करते हैं Of course, we go to these holy places not simply just to take a bath, but with the real purpose in going to the holy places is to associate with the saintly devotees who live there. तो हम जब ये ऐसे तीर्थों में जाते हैं तो हम तीर्थ में इसलिए नहीं जाते कि हम वहाँ पे स्नान कर लें बस हम तीर्थ में जाते हैं कि साधुओं का संग करने We don't just go to the holy place to only look. In other words, we don't just go for the eye exercise. तो हम जब तीर्थ में जाते हैं तो आंखों की एक्सरसाइज करने नहीं जाते खाली आंखों से तीर्थ को देखने नहीं जाते People often say, "Oh, I want. I haven't been there. I haven't seen that place. Seeing is not so important. What is important is hearing." तो कई बार लोग कहते हैं ओहो मैंने वो स्थान नहीं देखा मैं वहाँ नहीं गया तो महाराज बता रहे कि देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है श्रवण करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में सुनना we know sometimes people go to the holy places and they not able to actually see they not able to actually understand the real significance of the holy place तो कई बार लोग तीर्थ में जाते हैं लेकिन वो तीर्थ का असली महत्व समझ ही नहीं पाते sometimes people come from far away and they come and they get there to Vrindavan and then they just turn around and go back. They think, oh, terrible. So <laughs> not clean, not organized, nothing is organized, it's very uh, much in disarray, no hygiene, it's not suitable for civilized people, they think. तो कई बार लोग जो है बहुत दूर से आते हैं अ, वृंदावन में जैसे वृंदावन में यात्रा करने आते हैं लेकिन आते ही थोड़े समय बाद फिर उधर से वापस चले जाते हैं उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लगता उनको लगता है कि ये हाइजीनिक नहीं है बहुत साफ नहीं है बहुत व्यवस्थित नहीं है तो ये जो सभ्य लोगों के हिसाब से ठीक नहीं है यहाँ पे व्यवस्था so they don't understand the real nature of the holy they not able to see and their their vision is covered by the Maya of this material world. तो ऐसे व्यक्ति जो है भगवान के धाम को समझ नहीं पाते हैं वो माया द्वारा आच्छादित हैं We have to see the Holy Land through the eyes of scriptures. We have to understand that this is not the ordinary place, but this is a place where great devotees have come and performed their penances and austerities and done great uh, acts of sacrifice there. तो हमें भगवान के दिव्य धाम को देखना चाहिए शास्त्र दृष्टि के द्वारा शास्त्र की नज़रों से हमें देखना चाहिए ये दिव्य धाम जो है साधारण नहीं है यहाँ पे भगवान के महान भक्त वो रहते हैं और कई सारे महान भक्तों ने यहाँ पे तपस्या किया है But there's something even more special about the holy dham and that is that the Lord resides in the Holy Dham eternally. एक चीज़ और बहुत विशेष है भगवान के धाम के बारे में कि परम भगवान वहाँ पर अ, सनातन काल तक नि- निवास करते हैं Or you may say, Well, I went to Vrindavan, I didn't see Krishna. <laughs> आप कह सकते हो अरे मैं वृंदावन गया मैंने तो कृष्ण को नहीं देखा Well, you have to be qualified. You want to see Krishna. आपको उसका योग्य बनना पड़ेगा तभी कृष्ण को देख सकते हैं and Srila Prabhupada would often say there is only one qualification to see God और शिला प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे केवल एक ही तरह का योग्यता चाहिए भगवान को देखने के लिए and he would quote Lord Brahma's words he would say प्रेमांजना चरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैवा Ridayeshu Kalovayanti Yam Shama Sundaram Achintya Gunaswarupam Govindam Adipursam Tamaham Bajamin. Lord Brahma says, I worship Govinda, the primeval Lord, who is Krishna, Shamsundar himself, with inconceivable, innumerable attributes whom the pure devotee sees within the heart of hearts with the eye of devotion tinged with the salve of love. तो शिला प्रभुपाद जी अक्सर ये ब्रह्म संहिता से ये बताया करते थे कि भगवान के धाम में जाने का योग्यता क्या है तो उन्होंने बताया ये श्लोक महाराज जिसमें बता रहे कि आ, हम मैं भगवान गोविंद कृष्ण का आराधना करता हूँ जो कि अचिंत्य हैं जो कि मेरे भौतिक दृष्टि से परे हैं और असीमित हैं और जिनको कि भक्त अपने हृदय के हृदय में अपने प्रेम भरे आंखों से देखते हैं So we have to put that ointment, just like sometimes the mother will put ointment around the eye of the child to protect the eye So the same way we have to put the ointment of prema on their eyes. Then we can actually see Krishna. तो हमें अपनी आंखों पर प्रेम का आंजन लगाना पड़ेगा जैसे आप देखते हो कि माता कई बार बच्चे की आंख के वहाँ पे काजल लगाते हैं उनकी आंख को बच, रक्षा करने के लिए इसी तरह हमें प्रेम का आंजन लगाएंगे तो हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे But the holy dham is different from just a tirtha. A tirtha is just a bridge to go to get somewhere, but the dham is where the Lord is residing eternally. तो महाराज बता रहे कि भगवान के धाम में और तीर्थ में अंतर है तीर्थ वो स्थान है जो कि एक केवल पुल की तरह है Maharaj tirtha you said it's just a bridge it's a bridge तो तीर्थ जो है केवल पुल की तरह है एक स्थान से दूसरे जगह में जाने का लेकिन भगवान का जो धाम है वो स्थान है जहाँ पे भगवान स्वयं निवास करते हैं So go to visit the holy Dham, go to Dwarka and go to Vrindavan and go to Jagannath Puri, these Dhams. That is also part of Padasevana. By just by going there and going to see the deities who are there in these different places and hearing about the Lord and his pastimes in these places, then very quickly one can make spiritual advancement. तो इस तरह से भगवान के पवित्र धाम जैसे द्वारका वृंदावन जगन्नाथपुरी इत्यादि धामों में जब कोई जाता है तो वहाँ जाने से ही उसका पाद सेवन हो जाता है क्योंकि वो वहाँ जाता है चलता है भगवान के विग्रह का दर्शन करता है और बहुत जल्दी वो भक्ति में आगे प्रगति करता है Srila Prabhupada would sometimes quote a verse which says, Aradhanam sarvesham vishnor aradhanam param. Tasmat, pa- tasmat parataram devi tadiyanam samacharam. The meaning is that of all types of worship, the worship of Lord Narayan is the best. तो जिसका अर्थ है जिसमें भगवान शिव जो है पार्वती देवी को बता रहे हैं कि सभी तरह की पूजा में से भगवान नारायण की पूजा सबसे श्रेष्ठ है but even greater than the worship of Lord Narayan is the worship of those things in relationship to Lord Narayan लेकिन भगवान नारायण की आराधना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उन उन चीजों का आराधना जो कि भगवान नारायण से संबंधित है So there were great devotees. Some people were very much devoted to Mother Ganga. तो कई सारे महान भक्त हुए और कई ऐसे भक्त हुए जो माता गंगा के प्रति बड़े श्रद्धालु थे Kolaveka Sridhar was a very great devotee. He was very, very poor, He was not wealthy person. He only had a few banana trees and he made a small income by selling whatever was produced from his banana trees. तो जैसे कि उदाहरण है एक भक्त का जिनका नाम है कोलावेचा श्रीधर कोलावेचा श्रीधर एक बहुत गंगा जी के एक महान भक्त थे और उनके पास कोई ज़्यादा धन नहीं था बहुत ही गरीब थे उनके पास बस कुछ ही केले के पेड़ थे और उसी से जो कुछ बनता था उसको बेच के अपना गुजारा करते थे But whatever income he got, he would always spend 50% on the worship of Mother Ganga. और जितना भी उनको आमदन होता था उसमें से 50 प्रतिशत वो गंगा मैया की अ, सेवा में लगाते थे Now he lived in a very poor condition. His home was broken down and there were holes in the roof and he had no nice cloth to wear and even his water pot was just simply iron. तो कोलाविचर श्रीधर बहुत ही दरिद्रता की अवस्था में अपने जीवन को जीते थे उनका घर जो है टूटा हुआ था छत में कई सारे छेद थे उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे यहाँ तक कि एक टूटा हुआ लोहे का प्याला था जिससे पानी पीते थे So at one point, Sri Chaitanya Mahaprabhu was exhibiting his divinity and he sat on the altar and he called different devotees to come and take blessings. And at one point he told the devotees, go and bring Sridhar here. I want to give him some blessing. तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने ऐश्वर्य का दर्शन करा रहे थे अपने निजी भक्तों को और चैतन्य महाप्रभु एक सिंहासन पर बैठ गए और अपने अलग अलग ऐश्वर्य दिखा रहे थे तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्त को कहा कि आप Kolavesa Sridhar ko bulaiye. But the devotees were surprised. They said, Sridhar, is that? We don't know him. Chaitanya Mahaprabhu had to tell them where he was living and where they could find him. तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बोला कि उसको श्रीधर को बुलाइए तो सभी भक्त हैरान हो गए कि ये श्रीधर कौन है हमने तो इनको देखा नहीं तो Lord, Lord Chaitanya knew him from his childhood. From a childhood, he'd been going there to Sridhar and getting bananas. तो वो वो सब लोग हैरान हो गए क्योंकि उनको च- श्रीधर का घर नहीं पता चैतन्य महाप्रभु को बताना पड़ा कि वहां पर घर है तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने बाल्यकाल की लीलाओं में रोज जाते थे श्रीधर के घर So now Chaitanya Mahaprabhu, this is after he'd taken Diksha from Ishwara, Pan- Ishwara Puri and he'd come back to Mayapur and he's chanting the holy name and he wanted to give benediction to Sridhar. But when he brought, when they brought Sridhar to him, Sridhar said, no, I don't want anything. I don't want to change anything. तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने ये जो ऐश्वर्य का लीला कर रहे थे तो इसमें चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करके आए और फिर वो सभी को कृपा बांटना चाहते थे तो जब श्रीधर को बोला कि आपको आपको क्या दे सकते हैं तो श्रीधर ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ परिवर्तन नहीं करना अपने जीवन में and Shridhar said the bird is living in his nest in the tree and the king is living in his palace everyone is suffering and enjoying according to their past तो कोलावच श्रीधर ने बोला कि जो पक्षी है वो एक घोंसले में रहता है और एक राजा जो है एक बड़े महल में रहता है तो सब कोई अपने कर्म के हिसाब से सुख और दुख भोग रहा है Sridhar said, I don't want to change anything. Whatever income I get, 50% I will always spend to worship Mother Ganga. तो श्रीधर ने कहा कि मुझे कुछ अपने जीवन की परिस्थिति को बदलना नहीं है मेरे को तो जो भी आमदन होगा वो 50 परसेंट मैं गंगा जी की सेवा में लगाना चाहता हूँ so Chaitanya Mahaprabhu greatly appreciated the pure devotional mood of Shridhar तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सराहना की श्रीधर के शुद्ध भक्ति के भाव को We should understand some people may live in poverty and some people may live in opulence, but it doesn't make any difference. They can both be pure devotees. तो हम देख सकते हैं कि कुछ लोग बहुत दरिद्रता में रहते हैं और कुछ लोग बहुत ही ऐश्वर्य में रहते हैं लेकिन शुद्ध भक्ति के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है दोनों ही तरह के लोग शुद्ध भक्ति कर सकते हैं Srila Prabhupada spiritual master was Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada and he was the founder of the Gaudiya Math and he lived he often had opulence तो शिला प्रभुपाद तो, जी के गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिन्होंने गौड़िया मठ की संस्थापना की उनके पास काफी समृद्धि था He would have a car and he would use his car to go to visit different British government officials and get them to come out to visit Mayapur. और उनके पास एक अच्छा गाड़ी था और उस गाड़ी को इस्तेमाल करते थे अंग्रेजी सरकार के बड़े अफसरों के पास जाते थे और उनको बुलाते थे मायापुर की And he was wearing sewn cloth. Traditionally, sannyasis should not wear sewn cloth, stitched cloth, like this kurta. This is sewn cloth. That traditionally, sannyasis would just wrap a piece of cloth around themselves. तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अ, सिले हुए कपड़े पहनते थे तो पू- पूर्व काल में सन्यासियों को सिले कपड़े जैसे कि कुर्ता सिला हुआ है इस तरह के कपड़े पहनने का नियम नहीं था लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज पहनते थे But it was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. He was the first sadhu to start doing things like wearing sewn cloth. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले साधु थे जिन्होंने सिले हुए कपड़े पहनना शुरू किया था And then riding in a car and then also wearing shoes. और वो गाड़ी में चलते थे और जूता पहनते थे So he would do these things not because he was attached to sense gratification, but he wanted to show people that you can use opulence in the service of Krishna. तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसलिए ऐसा नहीं करते थे कि वो उनसे इन चीज़ों से आसक्त थे बल्कि इसलिए ये दिखाने के लिए कि ये सब चीज़ों को हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं Some people, m- they make a show of being renounced that, oh, no money, I won't touch money. <laughs> कुछ लोग बड़ा त्यागी होने का दिखावा करते हैं धन हो तो कहते नहीं नहीं मैं धन को छूंगा भी नहीं There was one well known person from Bengal, so he had a picture taken. Money was on the table, and he was, uh, you know, <laughs> तो एक बंगाल का एक अ, प्रसिद्ध व्यक्ति था उसने अपना एक फोटो लेके लगा रखा था कि वो पैसे को ऐसे ना कर रहा है So Srila Prabhupada said, below the table we had so much money. और शिला प्रभुपाद जी ने बोला ये ऊपर से फोटो है नीचे मेज के नीचे खूब पैसा है रखा हुआ इसके पास So Srila Prabhupada said, give the money to me, I will count it better than any bank teller and I will spend it all for Krishna. तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि आप ये सारा पैसा मुझे दे दो मैं इसको एक किसी बैंक के अधिकारी से भी अच्छे से रखूंगा और सारे पैसे को कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा so we have to understand what is actually renunciation तो हमें यह समझना होगा कि असली में वैराग्य क्या है and this is taught to us by Goswami the direct disciple of Shri Chaitanya Mahaprabhu he is told us निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते that actual renunciation is to utilize everything in relation to Krishna. तो शिला रूप गोस्वामी जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य हैं वो बताते हैं कि युक्त वैराग्य के बारे में बताते हैं कि असली वैराग्य क्या है चीजों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना And if we give up things which, are in, which can be used for Krishna service, then that is false renunciation. और अगर ऐसी चीजें जिनको हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ऐसी चीजों को अगर हम त्याग देते हैं तो इसको इसको मिथ्या मिथ्या त्याग बोला जाएगा So Chaitanya Mahaprabhu is teaching us how to actually be renounced. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह शिक्षा दिया है कि असली वैराग्य क्या है That this knowledge was lost. People became confused about what is actually renunciation and what is actually the, the position of the holy man, the sadhu. तो अज्ञानता के कारण लोगों को ये नहीं पता कि असली वैराग्य का क्या मतलब है असली साधु का क्या लक्षण है It's important for us to know how to recognize the sadhu, how to recognize the holy person. ये हम सबके लिए महत्वपूर्ण है इसको जानना कि हम कैसे पहचानते हैं कि कोई साधु है Because one of the ways in which we can perform padasevana is by serving the sadhus, by serving the saintly persons. क्योंकि एक तरीका जिससे हम भगवान का पाद सेवन कर सकते हैं वो है साधुओं की सेवा Lord Kapila was instructing his mother Devahuti. Devahuti's husband Kardama Muni had gone away and taken sannyas, and she was left alone. So she came to her son to get enlightenment. तो अ, भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को ये शिक्षा देते हैं तो देवहूति माता उनके जो पति थे करदमा मुनि वो उनको अ, त्याग कर चले गए थे तो देवहूति ने अपने पुत्र अ, भगवान कपिल देव से शिक्षा से शिक्षा के लिए प्रार्थना किया she was fortunate because her son was an incarnation of god lord kapila is not an ordinary person he's an incarnation of the lord and he appears to teach the sankhya yoga philosophy तो देवहूति काफी सौभाग्यशाली थी क्योंकि उनके पुत्र जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे वो भगवान के अवतार थे और वो सांख्य सिद्धांत को स्थापित करने के लिए आए थे This is described in the third canto of the Srimad Bhagavatam. And you can hear how Lord Kapila Dev tells his mother that she has to become attached to a sadhu. She has to, de- instead of being attached to the material, become attached to a sadhu, to a, a saintly person. तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं जहाँ पे भगवान कपिल देव अपनी माता को बताते हैं कि उनको एक साधु के प्रति आकर्षित होना चाहिए and by becoming attached to a sadhu that opens the doors to liberation और अगर हम किसी साधु से आसक्त हो जाते हैं तो ये मुक्ति के द्वार खोल देता है of course then we want to know how to recognize who is the sadhu हां लेकिन ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि साधु है कौन Srila Prabhupada would speak about separating the saints from the swindlers. There are saintly persons and there are swindlers. Swindlers mean people who cheat. Okay तो शिला प्रभुपाद जी इस पे कई बार बताया करते थे कि कौन साधु है और कौन अ, धोखा देने वाला है Have you ever been swindled? Have you ever been cheated? क्या आपके साथ कभी धोखा हुआ है It's one of the defects which we have that we, we either we cheat or we're cheated. तो ये हमारे अंदर एक दोष है या तो हम अ, दूसरों को धोखा देते हैं या हमें कोई धोखा देता है And Srila Prabhupada would say there are two kinds of people the cheaters and the cheated. <laughs> शिला प्रभुपाद जी कहते हैं दो तरह के लोग हैं धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले So we have to know who is actually the saintly person and who are not. तो हमें ये जानना होगा कि कौन वास्तविकता में साधु है और कौन नहीं So Lord Kapila told his mother the qualities of the sadhu. Tatikshava, Karunika, Suridam, Sarvadehinam, Ajata, Shatrava, Shantu, Sadhava, Sadhu Bhushanaha. Sadhu Bhushana, the ornaments of the sadhu are being described. तो भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को इस श्लोक के माध्यम से एक साधु के लक्षण बताते हैं एक साधु के क्या गहने हैं वो बताते हैं First of all, titikshiva, tolerant. They're tolerant people. They don't get easily disturbed. They can put up with the difficulties. तो सबसे पहला तितिक्षव जिसका मतलब है सहनशील सहनशील अर्थात वो बाहरी परिस्थिति से डिस्टर्ब नहीं होते and karunika they're merciful they're kind to other people और दूसरा करुणिका यानी कि दूसरे लोगों पर दयालु not only people all living entities one who is a sadhu is kind to all living entities ना केवल मनुष्यों के प्रति बल्कि सभी जीवों के प्रति वो दयालु होते हैं and Suridam Sarvade, they are friendly to all living entities. Suhirdam Sarvadehina, jitne bhi jivatma hai, sabke prati mitrata ka bhav rakhte hain. They have no enemies. Unka koi shatru nahi hai. Someone may think these Hare Krishna they're my enemies, but Hare Krishna people are not thinking he's our enemy. तो कोई सोच सकता है कि हरे कृष्णा वाले मेरे शत्रु हैं लेकिन हरे कृष्णा वाले किसी को अपना everyone in the soul, everyone is under the influence of material energy that can somehow come and influence in good come this Hare Krishna, they are my enemies, but Hare Krishna people, they are thinking is our enemy. में भौतिक कोई सोच आ, सकता है कि प्रकृति हरे के कृष्णा वाले मेरे प्रभाव शत्रु हैं प्रभाव में कृष्ण ऐसा करते हैं शत्रु नहीं मानते तो But विपरीत मानते हैं। everyone who is sadhu, he also knows the scripture under the knowledge of the material energy. और The जो साधु sun है उसको शास्त्रों का ज्ञान होता है वो बना होता है सबसे क्या है So these are the ornaments, just like This Hare Krishna in my head class, when Hare Krishna you are my thinking is heart and will go on. ये आभूषण है जैसे हम देखते हैं लोग आभूषणों से अपने आप को सुसज्जित करते हैं माला पहनते हैं अंगूठी पहनते हैं तो तो ये उनको सुंदर बनाता है तो साधु के जो ये गुण है वो साधु को सुंदर बनाते हैं मतलब नहीं है इच्छा होती है लेकिन उनकी इच्छा होती है आध्यात्मिक दूसरे लोगों को मदद करने की So we want to associate with this kind of people and serve them. तो हम ऐसे लोगों का संग करना चाहते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं They are not God, but they are devotees of the Lord. वो भगवान नहीं है लेकिन वो भगवान के भक्त हैं And by serving them, we can also develop our devotion for the Lord. और उनको सेवा करने से हम भगवान के प्रति अपनी सेवा को बढ़ाते हैं through association we can develop some of their quality और अच्छे संघ के द्वारा हम उनके कुछ गुणों को अपने जीवन में भी ला सकते हैं so we are explaining how you can perform हद सेवन how we can share the lotus feet of the Lord तो हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम लोग भगवान के चरण कमल की सेवा करेंगे कैसे पांच सेवन करेंगे So we're saying if you serve the saintly devotees, that is, they are these saintly devotees. They are situated at the lotus feet of the Lord. तो जैसे हम आपको बता रहे हैं कि साधु जन का सेवा करना क्योंकि ये साधु जो है भगवान के चरण कमल में हमेशा स्थित रहते हैं We call our founder Acharya by the name Prabhupada. Prabhupada. Prabhu means the Supreme Prabhu Krishna, and Pada means feet. So Prabhupada means one who is situated at the feet of Krishna. जैसे कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हम उनको बोलते हैं प्रभुपाद postage tree in your home and keep it in your home and every day you can put a little water on Tuesday, every day you can offer prayers to Tuesday, every day you can offer obeisances to Tuesday, and in this way you can get rid of all sins of the past and we can become very advanced in Krishna consciousness. So ये जो तुलसी महारानी की सेवा करने का जो जो तरीका है पांच देवी का ये आप सब भी कर सकते हैं आप अपने घर में एक तुलसी का पौधा रख सकते हैं उनको आप थोड़ा जल दीजिए उनका और उनको प्रणाम कीजिए तो जब तुलसी माता का सेवा करेंगे तो इससे हम सारे पापों से मुक्त होंगे और कृष्ण भक्ति में आगे अग्रसर होंगे To have deities in your home is a little more difficult. To have deities at home requires different items. You have to have dresses, you have to have jewelry, you have to make flower garlands, you have to make offerings. तो अगर आप अपने घर पे भगवान का अ, श्री विग्रह लेके आते हैं तो उनकी सेवा थोड़ी म- मुश्किल है करनी आपको उनके लिए पोशाक पहनानी होगी पोशाक बदलनी होगी कुछ माला बनाने होंगे But you can have tosi. You don't have any of these expenses. You just have to offer some water on her. You can offer a little incense. You can offer a, one, a little ghee lamp or a flower also if you like. But it's not essential. You can worship Tosi simply by showing devotion and respect for her. तो तो महाराज बता रहे तुलसी देवी का सेवा बहुत आसान है इसमें कोई खर्चा नहीं होता है आप बस केवल थोड़ा सा जल अर्पण करने से और अगर आप चाहें तो अगरबत्ती एक घी का दिया और पुष्प ये सब चीजों से तुलसी महारानी का सेवा कर सकते हैं And if you have devotion, Tulsi will grow nicely. और अगर आपका भक्ति अच्छा चल रहा है तो तुलसी माता का जो अच्छे से वो बढ़ेंगी And with the leaves which come from the Tulsi tree, when you offer food to Lord Krishna, you can place Tulsi leaves on the each preparation. और जब आप परम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं तो जो जितना भी आइटम बनाते हैं आप भोग का उस सब के ऊपर एक एक तुलसी पत्ता रखना चाहिए कृष्णा वो accept the offerings when you put tulsi leaves there. It makes it even more relishable for Lord Krishna. तो परम भगवान कृष्णा हमारे भोग को तब स्वीकार करते हैं जब हम उसमें तुलसी पत्ता साथ में डालते हैं और ये भगवान को बहुत आनंद देता है In the Bhagavad Gita, Lord Krishna has said, Patram pushpam palam toyam. If you offer me a leaf, a flower, a fruit, or water. So patram, what is that patram? That is the tulsi pata, which Krishna is asking. तो अ, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि आप प्रेम से मुझे जल पत्ता इत्यादि ये सब चीज़ें अर्प, अर्पण कर सकते हैं और वो कौन सा पत्ते की बात करते हैं तो वो है tulsi leaf we want to attract Krishna with our devotion and that putting Tosi there is an expression of our devotion for Krishna. तो हम भगवान को आकर्षित करना चाहते हैं अपनी भक्ति के द्वारा और इसका एक बहुत सुंदर तरीका है तुलसी सेवा के द्वारा So we, it's very auspicious to keep Tulsi because Tulsi is a pure devotee of Lord Krishna. She's also placed on the lotus feet of Lord Krishna. तो तुलसी महारानी जो है भगवान की शुद्ध भक्त हैं और तुलसी हमेशा भगवान के चरण कमल में रखी जाती हैं When you serve the Tulsi tree, it's none different from serving the lotus feet of Lord Krishna. और जब आप तुलसी महारानी का सेवा करते हैं तो वो भगवान के चरण कमल का सेवा के समान ही है So every day we, when we do Tulsi Arti, we pray to Tulsi, I beg you, make me a follower of the cowherd damsels of Braja. तो हम जब भी तुलसी महारानी का आरती करते हैं तो हम ये एक प्रार्थना है बोलते हैं कि मैं जो है ब्रज की गोपियों के के अनुयायी के रूप में मेरा जीवन हो please give me the privilege of devotional service and make me your own maid servant कृपा करके मुझे भक्तिमय सेवा करने का शिक्षा दीजिए और मुझे अपना दास के रूप में स्वीकार कीजिए And this very fallen and lowly servant of Krishna prays, may I always swim in love for Sri Sri Radha and Krishna. तो ये जो भगवान का पति दास है ये प्रार्थना करता है कि हम हमेशा भगवान के प्रेममय सेवा मिलता रहे so tosi again the tosi tree we're not saying tosi is god but she is a great devotee of the Lord. And by worshipping her and showing her proper respect and cultivating her, we can also develop more prema, more love for God. तो हम ये नहीं कह रहे कि तुलसी भगवान हैं तुलसी जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं और तुलसी का सेवा करने से तुलसी का अच्छे से ध्यान रखने से हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ते हैं so try to understand how we can perform this pada sevana तो इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे हम पाद सेवन कर सकते हैं right by worship by serving the devotees the, the great souls the, the saintly persons Um, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के उनका सेवा करके by going to mother Ganga and taking bath there and also offering respect to mother Ganga तो आप गंगा जी के तट पर जा सकते हैं और माता गंगा को प्रणाम कर सकते हैं और Yamuna is near for here हाँ यमुना जी और ज़्यादा नज़दीक है यहाँ पर and then you can also worship the tulsi tree और आप तुलसी तुलसी पेड़ का सेवा कर सकते हैं and going to the holy places going to the holy dham और भगवान के दिव्य धाम में जाना and going to the holy dham don't just go to do nothing but go to do service do some kind of service तो जब हम भगवान के धाम जाएं तो कुछ वहाँ पे सेवा करें ऐसे ही नहीं कि खाली Of course, one service we all do, we all like to take prasadam. <laughs> एक सेवा जो हम सब करना चाहते हैं हम सबको प्रसाद लेना बड़ा अच्छा लगता है So we should take, we should honor the prasadam. We should understand this very special food is offered to Lord Krishna. So we don't just simply eat it, but we honor that prasadam. We take it with respect. तो ये प्रसाद जो है बहुत अ, विशेष है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको भगवान को अर्पित किया जाता है तो इसलिए जब हमें कोई प्रसाद देता है तो हम बोलते हैं कि आप प्रसाद ऑनर कर रहे हैं उसको आदर के सम आदर के साथ लेते हैं so we go to the holy dham we go and we see the deities we offer our respects and prayers to the deities there तो जब भगवान के धाम में जाते हैं भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं वहाँ पे अपनी प्रार्थनाएं और उनको प्रणाम करते हैं and we also want to chant the holy name as much as we can and chant the glories of the Lord. Join the bhajans, sing the kirtans, and somehow or other be engaged in service. तो हम वहाँ पे भगवान के अ, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्य नाम का जप करें और भगवान की ज़्यादा ज़्यादा सेवा में लगें कुछ कीर्तन सुने भजन सुने And even serving the residents of the Dham. Some people like to go and they feed the cows in the holy Dham. और जो धाम के जो अ, जो जीव हैं उनको उनका सेवा करना भी पाद सेवन है जैसे कि कुछ लोग जाते हैं धाम में गाय को खिलाते हैं It, it's all very purifying. It helps us to come closer to Krishna. और ये हमें बहुत शुद्ध करने वाला है और ये हमें भगवान के समीप ले जाने वाला है ऐसा सेवा So, are there any questions tonight? आपके प्रश्न पूछ सकते हैं भक्त We have learned that there are four dhams only Badrinath, Kedarnath, Yamunotri, and Gangotri. So, all these dhams, Vrindavan, Dwarka, and Jagannath Puri, are these also included in this category? Yes. The, we know the confidential dams. They're more confidential. Badrinath, Kedarnath. <laughs> those are up, that's up in Himalayas, right? That's, that's one place, Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri, the Chardam, yes, is the Lord there? Nara Narayan Rishi is there in Badrinath. So, प्रभु जी का प्रश्न है कि ये बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री यही चार धाम है क्या लेकिन हम जो धामों की बात करते हैं उनका क्या तो महाराज बता रहे हैं कि हाँ ये धाम है लेकिन हम भगवान के जो गुप्त धाम हैं उनको भी जानते हैं और यहाँ पर भी भगवान निवास करते हैं जैसे बद्रीनाथ में Nar Narayan but other other dham sir they are Lord Krishna pastime sir they are Dwarka Vrindavan Mathura they are also dhams the Lord is there और uh, दूसरे धाम भी हैं जैसे द्वारका वृंदावन मथुरा जहाँ पर भगवान है और भगवान की लीलाएं हुई हैं Jagannath Puri, there's also a dam. Chaitanya Mahaprabhu lived there. जगन्नाथपुरी भी धाम Shri Chaitanya Mahaprabhu महाप्रभु वहाँ पे Mayapur. मायापुर मायापुर भी also धाम Mayapur भी धाम है mm. so the wherever the lord is performing his pastimes he's residing there and he, but he, he- he's residing there in unmanifest form, not manifest to everyone. तो जिस भी स्थान पे भगवान ने अपनी दिले- दिव्य लीलाएं की हैं और भगवान जहाँ पर स्थित हैं अ, हो सकता है कि अप्रकट रूप से But he's still there. लेकिन भगवान फिर भी हैं वहाँ पे You, just like Rasasthala is there. Now in Vrindavan, Rasasthala, everyone knows nobody goes there in the night. जैसे कि भगवान का रास स्थली है वृंदावन में तो आप सब जानते हैं कि वहाँ पे कोई भी रात को नहीं जाता है Because Lord Krishna is there, he's enjoying Leela there. क्योंकि वहाँ पे परम भगवान कृष्ण हैं वो अपनी लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं And anybody who tries to go there and stay there, they become mad. They और अगर lose कोई- their mind. कोई अगर ऐसा कोशिश करता है कि रात के समय भगवान की रास स्थलियों पर जाने का तो वो पागल हो जाते हैं So the Lord is there. Bhaktisiddhanta Saraswati was there in Mayapur and he went out one night and he came back. He said he met Chaitanya Mahaprabhu and all of the Sankirtan. The Sankirtan was going on in Mayapur. तो शिला भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर एक बार मायापुर में थे और जब वो बाहर जाके अंदर आए तो उन्होंने बोला कि उनको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ पूरे पंच तत्व का दर्शन हुआ वो संकीर्तन हो रहा था वहाँ पर So yeah, the Lord is there. He's visible. The pure souls, they can see. भगवान वहाँ पर स्थित हैं और जो शुद्ध जीवात्मा है वो उनका दर्शन कर सकते हैं Ayodhya. Yes, well, Lord, Ra Lord Ramachandra, he performed his pastimes there. Yes, also Dham. क्या अयोध्या भी धाम है तो महाराज कह रहे हैं हाँ यहाँ पर भगवान रामचंद्र ने अपनी लीलाएं की हैं ये भी धाम है No, we don't usually do that. तुलसी पौधा अगर बहुत बड़ा हो जाए तो क्या उसको कट कर सकते हैं महाराज ने बोला नहीं Just let her grow naturally. उनको बड़ा होने दीजिए स्वाभाविक रूप से Yes, प्रभु all the holy places uh, Maharaj ji says reside in Mayapur is it true Yes. yes That's right, because it's not different from Vrindavan. And Vrindavan is the, the supreme abode of the Lord. So all the holy places are there in Braja, and everything which is there in Braja is there in Mayapur. तो हाँ आप सही कह रहे हैं क्योंकि मायापुर और वृंदावन अभिन्न है और वृंदावन भगवान का जो ब्रज धाम है वहां पर सारे धाम निवास करते हैं So Srila Vinod Thakur, he wrote his book Navadvip Mahatmya and he describes all the different holy places which are there and he describes the glories of Navadvip. It was all revealed to him. So श्रीला Bhakti Vinod Thakur ji ne ek pustak likha hai jiska naam hai नवदीप Mahatmya. जिसमें वो बताते हैं उसमें एक एक तीर्थ के बारे में बताते हैं कि कौन से तीर्थ वहां पे नवदीप में कहां कहां पर हैं so just like the Navadwip Dham Mahatmya तो जिस प्रकार से ब्रज मंडल महात्मा है उसी तरह नवद्वीप धाम महात्मा भी है hmm. great saintly devotees are revealing to us all the glories of these places. तो भगवान के महान भक्त हमें ये सब स्थानों के गुणों के बारे में बताते हैं Now, not everywhere is revealed. Some, ma- some of the places which are there are unmanifest. We don't know where they are. और कई स्थान ऐसे भी हैं जो भगवान का जहाँ पे लीला हुआ है लेकिन वो अप्रकट है हमें पता नहीं वो कहाँ है It takes it like Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, when he came, then he would go around the, the Dham and he could reveal the different places. What is this place? What happened there? तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अ, वो जब धाम में थे तो वो वो बता सक- बता पाते थे कि इस धाम में क्या क्या हुआ क्या कौन कौन सा लीला हुआ but this system of parikrama, this has been there since the time of Chaitanya Mahaprabhu in Mayapur, and even long before Chaitanya Mahaprabhu, great Lord Ramachandra came there in Mayapur, in the Treta Yuga, and uh, Lord Krishna came in Dwapara Yuga, and also in the Satya Yuga, Lord Varaha appeared there, and also Lord Nrsingadev appeared there in Mayapur. So, the, in every yuga, the Lord appears there in the holy Dham. तो महाराज बता रहे कि भ- हर एक युग में भगवान जो है अपने दि- होली दिव्य धाम में प्रकट होते हैं जैसे कि मायापुर में महाराज बता रहे हैं कि सतयुग में वहाँ पे भगवान वराहा और भगवान नरसिंहा भी प्रकट हुए अ, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण तो इस तरह से हर एक युग में भगवान प्रकट होते हैं hmm, त्रेता युग रामचंद्र त्रेता युग में भगवान रामचंद्र प्रकट होते हैं तो all of this different places are identified तो ये सब विभिन्न जो स्थलियां हैं उनका पता लगाया गया है The Lord is personally appearing there. Why He appears in these? Because it's a very special holy place. तो भगवान स्वयं इन स्थानों पर प्रकट हो रहे हैं क्यों भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं क्योंकि ये बहुत विशेष स्थान है And different avatars, different forms of the Lord, they appear in the different yugas. तो भगवान के अलग अलग रूप भगवान के अलग अलग अवतार यहाँ पर प्रकट होते हैं अलग अलग युगों में mm-hmm. Yes, Maharaj ji? पढ़ सकते हैं लेकिन बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो पढ़ना भी नहीं जानते जिनको याद भी नहीं होता तो वो भगवान को भोग कैसे लगाएं Uh, so Maharaj Mataji says that uh, when we do offering, we put tulsi leaf and we also chant some mantras. But there are so many uh, devotees who are uneducated; they don't know the mantras, so how they can offer? Well, they can simply offer with love and devotion. They can pray to Krishna that, my Lord, I'm offering this to you, please kindly accept. तो महाराज बता रहे हैं कि वो अ, स- स- स- जो प्रेम और भक्ति के साथ वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं और भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि उसको लें And they can chant the holy name. They should know that at least the Maha Mantra. It's not very difficult. और कम से कम उनको महामंत्र तो याद हो ही सकता है बहुत मुश्किल नहीं है so if they just chant the mahamantra they can offer to the Lord in that way और केवल महामंत्र बोल के ही वो भगवान को उसको भोग लगा सकते हैं यस प्रभु हरे कृष्ण महाराज धन्यवाद प्रणाम thank you so much Maharaj for such an enlightening lecture today Maharaj, my question is about anger. As we heard from you and other acharyas, that anger is not good for us in uh, practicing Krishna consciousness. But many times, Maharaj, what happens that uh, in our material life and uh, due to our material engagement, sometimes we miss the spiritual activities that we want to serve. And in those uh, situations, we uh, I generally face anger because I want to serve uh, the spiritual things. I want to serve uh, towards Lord and the devotees of the Lord. But because of some material engagements, I can't do that. And just because of that reason, that anger comes. So Maharaj just wanted to understand, is that anger good or that anger is also not good? Thank you, Maharaj. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि आपने बताया पिछले लेक्चर्स में भी और वैसे भी सुना कि गुस्सा करना हमारे लिए अच्छा नहीं है लेकिन जब मैं देखता हूँ कि कुछ भौतिक स्थिति के कारण मैं जो सेवा करना चाहता हूँ और जो मेरा आध्यात्मिक जीवन है उसमें वो बाधा होता है तो मुझे उस समय बहुत गुस्सा आता है तो क्या ये गुस्सा आना भी ठीक है कि नहीं anger is not good it degrades you From anger comes illusion. From illusion, bewilderment of intelligence, memory is lost. You fall down again into the material pool. So Maharaj is telling us that ये गुस्सा होना हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि गुस्से होने से फिर भ्रम होता है भ्रमित होते हैं भ्रमित से फिर हम संशय में होते हैं और फिर हम वापस भौतिक परिस्थिति में पहुंच जाते हैं Of course, we say anger can be used like Arjuna and Hanuman. They used their anger in the service of Krishna. But your anger is not really being used in the service of Krishna. तो हम जान सकते हैं कि गुस्से को भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे अर्जुन और हनुमान इन्होंने भगवान के सेवा में अपने गुस्से को यूज किया लेकिन आपका गुस्सा भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं हो सकता Your anger is just your own frustration that you didn't get what you you wanted to do devotional service. You say but you didn't get to do it because of your material entanglements. So your material entanglements, that's your f- fault, right? It's, it, so you're not justified to get angry in that situation. But you should lament. तो आपका जो गुस्सा है वो वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो गुस्सा है वो एक तरह से आपका अपना आप आप उस खुद उसके कारण हो आपका जो भौतिक परिस्थिति आप उसके खुद कारण हो और उसमें आप जो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो उसको आप उस वो गुस्सा जो है भगवान की सेवा में यूज़ नहीं हो सकता हमें आ, दुख हो सकता है अपनी स्थिति के बारे में yeah, we lament that I'm very unfortunate. तो हम ऐसा अपने आप दुखी हो सकते हैं कि मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ mm-hmm. And then you make some arrangement so that you can become fortunate. हाँ, लेकिन फिर आप ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे कि आप सौभाग्यशाली बन जाएं। Okay, mm-hmm. yeah. Hare Krishna Maharaj ji दंडोत प्रणाम महाराज जी जैसा उसमें महाराज बच्चों को थोड़ा प्लीज चुप करा सकते हैं माता जी महाराज जी जैसे पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भी प्रतिपक्ष में भागवतम सुनता है उसके सारे पृतों का उद्धार हो जाता है इसलिए अगर यहाँ पे हम लोगों के लिए भागवतम श्रवण करने कर जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद महाराज जी मैं ये पूछ रहा था भागवतम में बताया गया है कि जो भी भगवान की शरण में जाता है मातृण ऋण पितृण सभी उसे ऋणों से मैं मुक्त कर देता हूँ जब सभी ऋणों से मुक्त हो जाते हैं तो भगवान रामचंद्र ने दशरथ जी का प्रत्यार्पण क्यों किया इसको कैसे समझें So, um, so Maharaj Prabhuji is uh, asking like why uh, hearing Srimad Bhagavatam one becomes free of the obligation of um of any obligations to the mother or the father, but then why Lord Ramachandra he offered uh, when when when Dashrath passed away when why he offered all those rituals. Well, you know, when Maharaj Dathara passed away, Lord Ramachandra didn't go back to Ayodhya. He remained in exile. तो आपको पता होगा कि जब अ, महाराज दशरथ का मृत्यु हो गया तो भगवान रामचंद्र अयोध्या नहीं गए वो जंगल में ही रहे He considered that his, his promise to the, the father was more important, that he promised his father to go in exile. And so he remained in exile, although he knew his father had left the body. He didn't go back to do the last rituals. तो भगवान रामचंद्र यद्यपि जानते थे कि उनके पिताजी का देहांत हो गया लेकिन वो वापस नहीं गए क्योंकि उनको उनके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि उनके पिता को उन्होंने क्या वचन दिया है कि वो वन में रहेंगे However, Lord Krishna, after he killed Kamsa, Lord Krishna arranged the funeral and the last rituals for King Kamsa. लेकिन परम भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो उनके मृत्यु के उपरांत उन्होंने उनके सारे अ, अंतिम अ, अ, गतिविधियों को व्यवस्था किया And the wrestlers in the arena at Mathura, Chanura, Mustika, these people, after Krishna and Balaram had killed the wrestlers in Mathura, then Lord Krishna arranged also their last rites. इसी तरह कृष्ण और बलराम ने जो मल यु, जो युद्ध था उसमें महाराज नेम सॉरी चनूरा मुस्तिका चनूरा और मुस्तिका नाम के जो Uh, उनके साथ लड़ाई करने वाले थे जब उनका वध हुआ तो उनका भी अंतिम संस्कार कराया So Lord Krishna, why did Lord Krishna do these things? That's his mercy on his enemies. Although they were they were the, thinking Krishna is their enemy, Krishna doesn't mind them. He, they're, they're not really Krishna's enemy, and Krishna wanted to show compassion on them. He, he wanted to show the good example. He arranged their funeral, did all the last rites. तो भगवान भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं और इसकी क्या जरूरत है वो तो वो तो भगवान को अपना शत्रु मानते हैं हालांकि भगवान के लिए कोई शत्रु नहीं है भगवान अगर के प्रति अगर कोई शत्रुता भी रखता है तो भगवान उसको अनदेखी करते हैं लेकिन वो वो भगवान को अपना शत्रु मानते तो ये भगवान इसलिए कर रहे एक अच्छा उदाहरण दिखाने के लिए और भगवान का जो उनके ऊपर कृपा है उसके कारण Lord Krishna is playing the part of an ordinary man and similarly Lord Ramchandra is maryada avatar he is coming to show the perfect behaviour the perfect actions of the king तो भगवान श्री कृष्ण एक अच्छा उदाहरण स्थापित कर रहे हैं इसी तरह से भगवान रामचंद्र वो मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा अवतार हैं तो वो एक राजा का जो सबसे उत्तम और परफेक्ट जो एक व्यक्तित्व है उसको निभा रहे हैं mm, He wants to show everyone how to, what is proper action, how one should act according to moral principles. तो वो सबको दिखाना चाहते हैं कि एक श्रेष्ठ तरीके से क्या क्या कार्य किया जाना चाहिए mm, yeah, yes. Krishna Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. Uh, Guru Maharaj, I want to ask you that some people uh, disrespect uh, devotees and the Hare Krishna community. So what should we do? Should we reply them or should we remain silent? They disrespect devotees? Yes, Guru Maharaj. No. तो इनका प्रश्न है कि कुछ लोग अगर भक्तों का निंदा करें तो और हरे कृष्णा हमारे संस्था का कोई निंदा करे तो हमें क्या करना चाहिए you have to consider What are you able to do? are you able to convince them that the devotees are actually good? are you able to defeat their arguments? तो महाराज कह रहे कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कर क्या सकते हो क्या आप या तो उनको आप ये समझा पाओ कि कृष्ण भक्त अच्छे होते हैं या फिर उनका जो तर्क है उस उसको आप हरा दो If you're not able to defeat them, then better you just go away. Don't stay n- around them. Go away. तो अगर आप उनके तर्क को में उनको हरा नहीं सकते तो अच्छा होगा कि आप वहाँ से उनसे दूर हो जाएं And we know in the Kali Yuga it's very difficult to convince other people. Even though you may have good arguments, they may not like to accept. और हम देख जानते हैं कि कलयुग में दूस, दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल है अगर आप उनको सब कुछ सही सही सब कुछ अच्छे से तर्क दे भी रहोगे तो भी वो सुनेगा ही नहीं Especially because you're a young man, and so they won't give you a lot of respect. Think, what do you know, young man? <laughs> Sorry. तो खास तौर से आप जो अभी युवा हो बहुत आप ऐसे समझाओगे तो वो आपको बहुत आदर नहीं देंगे बोलेंगे इसको क्या पता है बच्चा है so so you have to consider what you what are you able to do. If you're not able to convince them and defeat them, just go away, stay away from them. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप खुद आपकी स्थिति में आप कर क्या सकते हो अगर आप उनको समझा नहीं सकते या फिर उनको तर्क में हरा नहीं सकते तो अच्छा है आप उनसे दूर हो जाइए वहाँ But स्थान पर if you try to defeat them or argue with them, they'll just become more inimical and more nasty and more offensive. और अगर आप ऐसा प्रयास करोगे तो वो और ज़्यादा शत्रुता का भाव रखेंगे और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे so you don't help them by trying to argue तो आप अपने तर्क के द्वारा उनका कोई मदद नहीं कर पा रहे यस वेट हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम मैं अपने प्रभु के लिए क्वेश्चंस तो नहीं कर सकता क्योंकि पूरे संसार में इनसे महान कोई है नहीं अभी तक जितने सनातन धर्म के ग्रंथ हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे भागवत गीता है इससे बड़ा ग्रंथ नहीं है कोई जितने बार जो भी मनुष्य पढ़ेगा उतने बार ज्ञान मिलेगा और अलग अलग ज्ञान डिफरेंट मिलेगा लेकिन कभी कभी बड़ा बच्चा अच्छा क्वेश्चंस किया था आपसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते इतनी औकात नहीं है हमें लेकिन एक चीज़ है हमारे पूरे संसार में फिफ्टी परसेंट मनुष्य हाफ माइंड है वो प्रभु के बारे में जानना ही नहीं चाहता प्रभु के बारे में प्रभु तक पहुंचना ही नहीं चाहता उनको कैसे हम एक कर, कर सकते हैं उनके लिए कुछ बताए सो महाराज प्रभु जी से greatness of the Lord is is so much that we can not have but but then his question is that fifty percent of people they are so rigid they don't want to accept the Lord So so what can we do for them? Oh, you're, if you think it's only 50%, that's very <laughs> good. महाराज कह रहे कि अगर आप सोच रहे हो केवल 50 परसेंट लोग ऐसे हैं तो आप बहुत अच्छा नंबर बता रहे हो we thought it was much more. मुझे लगा बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं Well, Lord Chaitanya is very merciful. You see, he comes in the Kali Yuga to chant the holy name and to teach everyone the chanting of the holy name. And if the people, uh, the, the ordinary people, if they would simply hear the chanting of the holy name, it is beneficial to them. तो तो महाराज बता रहे कि श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े दया दयालु अवतार हैं और वो भगवान का नाम संकीर्तन करने आए हैं और नाम संकीर्तन दूसरों को सिखाने आए हैं और अगर कोई ये नाम संकीर्तन सुनता भी है तो उसका उद्धार हो जाता है So we try to distribute the holy name. We have Sankirtan festivals. We go there. Just the other day, we were in Ran, Ranjuri Gardens. We were chanting the holy name for several hours there. So many people heard the holy name and saw the devotees. तो महाराज बता रहे हैं, तो इसलिए हमें अ, ये प्रयास करते हैं हम लोग कि भगवान का ये नाम सबको मिले सभी जीवों को ये नाम मिले अभी ये हरे कृष्णा का ये होली नेम वीक फेस्टिवल चल रहा है उस दिन हम राजौरी गार्डन में गए थे और कई घंटों तक हमने कीर्तन किया लोगों को हरि नाम दिया And we do distribute also spiritual food, prasadam. That's also helpful for people, makes them a little more pious. और हम आध्यात्मिक भोजन प्रसाद भी लोगों को देते हैं ये भी लोगों के लिए बहुत अच्छा है इससे उनका पुण्य अर्जित होता है So we're trying, we're trying, you know, every day we're trying some way to give the mercy, to distribute the mercy. Literature, programs, festivals, going to colleges, going to schools, going to homes and hospitals, wherever we can, we try to go to give Krishna consciousness in some form or other. तो महाराज कह रहे हैं कि हम लोग प्रतिदिन ये प्रयास करते हैं लोगों के ऊपर कैसे लोगों को भगवान की कृपा दी जाए हम जो भी कुछ हो सकता है करते हैं कभी स्कूलों में जाते हैं हॉस्पिटल्स में जाते हैं अलग अलग जगह पे जाके कीर्तन करते हैं जो भी कुछ हो लोगों को हम ये कृपा देना चाहते हैं and we even go to places to countries where they never hear of krishna where they've never heard of krishna And we go there and try to introduce Krishna consciousness. और हम ऐसे देशों में भी जाते हैं जहाँ पे लोगों ने कभी भगवान कृष्ण का नाम भी नहीं सुना ऐसे लोगों को जा करके भी हम कृष्ण भक्ति सिखाने का प्रयास करते हैं But we need more volunteers. So if you would like to volunteer, that would be very nice. <laughs> लेकिन हमें और भक्तों की जरूरत है जो ये कार्य कर पाएं और अगर आप इस कार्य को करना चाहते हैं हमारे साथ तो बहुत अच्छी बात होगी hmm. yes. this, Prabhu? So, Maharaj Prabhuji is asking that uh, is there any hope that uh, we will we can also go back home back to Godhead? Is there hope? Yes, you've come to the right place. <laughs> Maharaj सो so, uh, प्रभु जी पूछ रहे क्या कोई उम्मीद है कि हम भी भगवत धाम जा पाएंगे तो महाराज कह रहे हाँ बिल्कुल आप सही जगह आए हो just Just keep coming, keep chanting and being in the association of devotees and you can also go back to Godhead. तो आप uh, यहाँ पे आते रहिए यहाँ पे आके जब करते रहिए तो आप भी भगवान के धाम वापस जा सकते हैं this is the best time the easiest time in this Kali Yuga simply by chanting the holy name you can get all perfection तो ये सबसे अच्छा टाइम है सबसे आसान तरीके से बस भगवान के नामों का जप करके हम भगवत धाम जा सकते We don't live a long time in the Kali Yuga. कलयुग में हमारा जीवन बहुत लंबा नहीं होता That's a blessing. <laughs> ये आशीर्वाद है yeah. Quickly we can become perfect and go back to Godhead. और बहुत जल्दी से हम लोग अपने जीवन अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं. Mm. So just keep chanting. तो आप जब करते रहिए. Yes. There was a previous question related to the anger. Rishi was a great devotee and a great person, but at the same time, he was an angry man. The, well, Durvasa was not a devotee. That's the problem. He, he disrespected Maharaj Ambarish, right? He was offensive to Maharaj Ambarish. Durvasa Muni was nasty, he was very nasty, he committed a great offense against Maharaj Ambarish. So, he, because he had a lot of pride. तो प्रभु जी का प्रश्न था कि आप कह रहे कि गुस्सा करना अच्छा बात नहीं लेकिन दुर्वासा मुनि बड़े महान भक्त थे वो इतना गुस्सा क्यों करते थे तो महाराज कह रहे कि दुर्वासा मुनि जो है वो वास्तविकता में भक्त नहीं थे अप, इसके विपरीत वो भक्तों के प्रति उन्होंने काफ़ी अपराध किया उन्होंने महाराज अम्बरीश के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया अपने मिथ्या अहंकार की वजह से so the pride that's the cause of his fall down और जो अहंकार है उससे उनका फॉल डाउन हो गया he was thinking himself a great person, greater than Maharaj Ambarish. He was thinking, I'm a sannyasi, I'm a guru, I have many disciples like that. He was thinking himself very great and he disrespected Maharaj Ambarish. He thought, he's only a king, he's a family man, what does he know? Why people respect him? And so this was his pride. So that is very bad, to be proud. तो तो दुर्वासा मुनि का जो ये मिथ्या अहंकार था उसकी वजह से उनका पतन हो गया दुर्वासा मुनि सोचते थे कि वो बहुत अच्छे हैं और अम्बरीश तो वो तो एक केवल गृहस्थ हैं और एक परिवार उनका साथ है तो मैं सन्यासी हूँ मैं गुरु हूँ मैं ज़्यादा अच्छा हूँ इस इस मिथ्या अहंकार की वजह से दुर्वासा मुनि का पतन हुआ hmm. So devotees, we are trained to offer all respect to others. तो हम भक्तों को ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि हम सभी को आदर दें yes yes Hare Krishna thank you Maharaj आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम कहते हैं कि हमें शुद्ध भक्त से श्रीमद् भागवतम कथा सुननी चाहिए श्रवण करना चाहिए बट अगर कोई ब्रजवासी उसी कथा को कह रहा है और वो कुछ लक्ष्मी लेके कह रहा है तो हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए So Maharaj uh, Prabhuji is asking, uh, so we always hear that we should only hear Srimad Bhagavatam from a pure devotee. But what about if uh, some Brajavasi is doing uh, katha and but and he's also charging for that? Well, you're not obliged to go and hear it. तो महाराज कह रहे हैं कि आपको वहाँ पे कोई आपके ऊपर ऐसा बंधन नहीं कि वहाँ जाके आपको जरूरी है सुनना तो महाराज बता रहे कि श्रीमद भागवतम पे प्रवचन करने का योग्यता यही नहीं है ये नहीं ऐसा कोई योग्यता नहीं है कि आपको ब्रजवासी होना हो सुखदेव गोस्वामी ब्रजवासी नहीं थे The qualification is you have to be renounced. और इसका जो योग्यता वो है कि आपके अंदर वैराग्य होना चाहिए So Sukadeva Goswami he was renounced so he could speak the Srimad Bhagavatam. तो श्री सुखदेव गोस्वामी वैरागी थे इसलिए वो श्रीमद् भागवतम बोल सकते थे So somebody is asking money for it, the It doesn't sound like they're very renounced. <laughs> तो अगर कोई भागवत कथा करने का पैसा मांग रहा है तो इसका मतलब इ- इससे पता चलता है कि बहुत वैरागी तो नहीं है वो Now, when Prabhupada went to America and he began preaching in 26 Sekina in New York. He was alone and he didn't have much money. तो जब शिला प्रभुपाद जी अमेरिका गए और उन्होंने श्रीमद् भागवतम को प्रचार करने का कोशिश किया 26 सेकेंड एवेन्यू में उनके पास पैसा नहीं था He'd gone to India, he'd gone from India to America by boat. He got a free passage on the ship. He didn't go on the airplane, he went in the boat, a free passage, and he got there. The only money he had was money he sold a set of books to the captain of the ship. तो शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो वो एक समुद्री जहाज में गए थे उनके पास हवाई जहाज से जाने का पैसा नहीं था उनके और जब वो अमेरिका पहुंचे तो उनके पास बस उतना ही पैसा था जो उन्होंने श्रीमद् भागवतम का एक सेट उस शिप के कैप्टन को बेच के जो उसको उनको मिला था so किसी प्रकार से शिला प्रभुपाद जी वहाँ पे अपना गुजारा कर रहे थे where he was having classes. और एक समय पे उन्होंने एक ये छोटा सा दुकान किराए पे लिया जिस जहाँ पे वो क्लास करते थे and he would just he would bring a, some fruit maybe an apple he'd cut the apple into pieces he'd give everyone a piece of apple और शिला प्रभुपाद जी बस एक कि जैसे कि फल एक फल लेके आते थे जैसे कि एक सेब उसको कई हिस्सों में टुकड़ा करके बांटते थे सबको And then he had a hat. He'd pass a hat around, and people were invited. If you have any donation you can give, you can put something in the hat. और फिर एक टोपी था प्रभुपाद जी का वो सबके बीच में उसको भेजते थे सबके पास जो सुनने आते थे कि अगर आप कोई दक्षिणा देना चाहो तो दे सकते हो and, and, you know and the people coming they were not rich people so they didn't give much <laughs> money <laughs> तो जो लोग सुनने आते थे वो ज़्यादा अमीर नहीं थे इसलिए कुछ ज़्यादा पैसे नहीं देते थे वो लोग they'd put some coins in the in the hat you know <laughs> वो कुछ सिक्के डाल देते थे उस टोपी में So, you know, like that, it's, it's voluntary. If you want to give something, you can, but there's no question that you have to. तो ये जो है अ, स्वेच्छा से हो, हो सकता है अ, कि आपको अगर लग रहा है कि कोई सेवा करना चाहते हो तो कर दो कोई ये नहीं है कि पहले पैसा दो तब करूंगा कथा just like we have a donation box here जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक दान पात्र है hmm, So you can put donation in the box if you like. तो उसमें आप डाल सकते हो दान अगर आपको डालना है तो but we don't say you have to लेकिन हम ऐसा कहते नहीं कि आपको दान देना ही होगा hmm. हरे कृष्णा गुरु महाराज दंडोत प्रणाम गुरु महाराज कुछ दिन बाद दीपावली आने वाली है तो दीपावली हम इस खुशी में मनाते हैं भगवान राम वनवास से वापस आ रहे हैं लेकिन हम सभी घरों में ज़्यादातर शाम को होती है लक्ष्मी गणेश जी की पूजा ऐसा क्यों खुशी होती है भगवान राम के आने की और पूजा होती है लक्ष्मी गणेश जी की ऐसा क्यों है सो Maharaj Prabhu ji is asking few few days Diwali is coming and we we understand that on Deepavali uh, it is a festival when Lord Ramachandra came back and everyone is celebrating. But we see in every house uh, people are worshipping Lakshmi and Ganesh on Diwali. Uh, so it is a festival of Lord Rama. Then why are they worshipping Lakshmi Ganesh? No, I don't. You have to ask them. Huh? महाराज कह रहे हैं आपको उनको पूछना पड़ेगा क्यों करते हैं ऐसा Yeah. We're, we're trying to educate people about these things. You can help. तो हम प्रयास कर रहे हैं लोगों को ये सब शिक्षा देने का कि ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए तो आप भी मदद कर सकते हो इसमें There are so many misconceptions. That's only one thing that's तो आजकल बहुत सारे लोगों को भ्रम है कई सारी चीजों में Any other questions? Krishna Maharaj. Yes. Please accept my humble obeisances. Thank you for the wonderful lecture. Maharaj, uh, I want to know that uh, uh, how can we increase our love and attachment towards the holy dham, especially those places uh, where we never visited before? अ, तो इनका प्रश्न है कि भगवान के धाम के प्रति अपना प्रेम और आकर्षण कैसे बढ़ाएं खास तौर से उन धामों के लिए जहाँ पे हम कभी गए नहीं Well, you can do that simply by hearing about the Holy Dham. You hear about the glories of the Holy Dham, and you can also have pictures of the holy dam. Sometimes devotees will keep nice pictures of the holy dam. I saw Gopal Krishna Goswami Maharaj in his room. He has a nice picture. He has Govardhan Hill and on, then he has Radha Kund there. So you keep pictures of the Holy Dam to see the, the, the Dam. It reminds you about the Holy Dam. And this way you start to develop more a feeling and attachment for the Holy Land. तो महाराज बता रहे कि the के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए आपको धाम के बारे में श्रवण करना चाहिए श्रवण के माध्यम से हम ये आकर्षण उत्पन्न कर सकते हैं और दूसरा धाम के जो चित्र हैं जैसे जैसे कि महाराज उदाहरण दे रहे हैं इजोलिनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उन्होंने अपने कमरे में गोवर्धन का एक चित्र लगाया है और वहाँ पे राधा कुंड है तो ये चित्र को देखकर बार बार हमें धाम का स्मरण होता है हरे कृष्ण प्रभु जी धनवट प्रणाम प्रभु जी मुझसे पूछना मैं आपसे पूछना तो नहीं चाहता क्योंकि आप बड़े हो हम्म। लेकिन प्रभु जी मैं एक प्रश्न मेरे माइंड में थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहता हूँ प्रभु जी प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि भरत महाराज का जो जन्म हुआ था तो पहले जन्म में उनका उन्होंने खूब सेवा करी थी लास्ट तक सेवा करी थी लेकिन अंतिम समय में उनको हिरण का कुछ मतलब लास्ट में हिरण का मतलब आया था तो वो हिरण दूसरे जन्म में हिरन हिरण के उसमें आ गए थे तो मैं ये सोचना मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि लास्ट समय में हम अपने माइंड को कैसे एग्रीशन करें कि हमारा माइंड हरे कृष्णा में सो महाराज प्रोजित आस्किंग भारत जब इतने इतने बड़े भक्त समझ गया ओके okay, मैं बताता हूँ सो Prabhuji is asking, uh, Bharat Maharaj, he did lot of service, lot of uh, austerity, and he, he, uh, in the next life he has to take birth as a deer. So what should we do that our mind should be able to remember Krishna at the time of death. Oh, you should chant Hare Krishna. You have to chant the holy name. You have to hear about Krishna. Read the books about Krishna and worship Krishna. Bharat Maharaj became a deer because he stopped his sadhana. He became over affectionate to the deer that he gave up his sadhana and spent all of his time taking care of the deer. तो महाराज बता रहे हैं कि आप अगर ऐसा चाहते हैं तो आपको भगवान के दिव्य नामों का जप करना चाहिए श्रवण करना चाहिए पुस्तकें पढ़ना चाहिए भगवान का आराधना करना चाहिए और भरत महाराज इसलिए हिरण बने अगले जन्म में क्योंकि उन्होंने जब वो हिरण से ज़्यादा आसक्त हो गए उन्होंने अपनी सारी भक्तिमय सेवा को रोक दिया So nowadays, we're also like Bharat Maharaj. We don't have a deer, but we have other things like mobile phones. <laughs> तो महाराज कह रहे कि आज के इस समय में हम सब भरत महाराज की तरह ही हैं अ, हमारे पास एक हिरन तो नहीं है लेकिन और चीज़ें हैं जैसे कि mobile phone You cannot live without your mobile phone. हम आजकल अपने फ़ोन के बिना जी नहीं सकते Just think how much time every day you spend looking at your phone and seeing and looking and talking to people, we get very attached to these material things and they're a big distraction from Krishna. तो थोड़ा सोच के देखिए कि सारे दिन में हम कितनी बार अपने मोबाइल को देखते हैं और कितनी बार हम उससे बात करते हैं तो कितना आकर्षित होते जा रहे हैं इस भौतिक चीज़ों से और ये कृष्ण भक्ति में बाधा है You have to learn to switch them off and put them down. And sometimes, and j- if you want to really concentrate on Krishna, you want to chant the holy name, you have to get rid of these kind of things, which are just a distraction. तो हमें कभी कभी ऐसा करना चाहिए उसको बंद कर देना चाहिए फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख देना चाहिए साइड में बिल्कुल बंद और भगवान पर एक एकाग्र अ, जो है फोकस करना चाहिए जो भी ये चीज़ें हैं जो हमारे कृष्ण भक्ति में बाधा बनते हैं इससे में थोड़ा दूर होना चाहिए Otherwise, you become like Bharat Maharaj. You might become an animal in the next life. नहीं तो अगले जन्म में आप भरत महाराज बन सकते हैं एक एक पशु बन सकते हैं अगले जन्म में No, it's, yeah, it's very dangerous. It's a very the human. is dangerous if we don't take advantage now this human life. to become Krishna conscious. We get so fascinated by the technology all the things, the modern devices of the Kali Yuga, we become bewildered by the glitter of the material energy and we forget about Krishna. तो ये सच में बहुत खतरनाक है अगर हमने अपने आप को अभी नहीं संभाला तो क्योंकि हम इस भौतिक अ, जगत के चकाचौंध से बड़े आकर्षित हुए जा रहे हैं और कृष्ण को भूल रहे हैं तो हमें हमें संभालना पड़ेगा So Bharat Maharaj, he got bewildered. And it can, it can, it happens to us also. We don't even know it. He didn't even know he was bewildered. He was so attached to the deity, he didn't even know. You see, he didn't have association. That is the very important point to understand. We need association. You need somebody to tell you, get put that handphone down and stop and just listen and hear about Krishna. तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इधर की भरत महाराज जो है वो भ्रमित हो गए थे और जब वो भ्रमित हो गए थे तो उनको ये नहीं पता था कि वो भ्रमित हो गए हैं वो इतना ज़्यादा उस हिरन से आसक्त हो रहे थे और जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि उनके पास कोई संग नहीं था भक्तों का कोई उनको बताने वाला नहीं था तो हमें हमारे पास कोई ऐसा होना चाहिए जो हमें बताए कि अपना फ़ोन रखो थोड़ी देर अभी सुनो ध्यान से ठीक है प्रभु जी समझ आ गया Yes, yes, Prabhu has a question. Prabhuji is asking, what is the uh, what is the uh, proper way to celebrate Deepavali? We celebrate Govardhan Puja. <laughs> महाराज कह रहे कि हम तो गोवर्धन पूजा बनाते हैं The Govardhan Puja comes at that time, right? Yes. And so we celebrate the Govardhan Puja. Prabhupada never taught us to celebrate Diwali, but he taught us to celebrate Govardhan Puja. तो अ, शिला प्रभुपाद जी ने हमें कभी दिवाली बनाने के लिए नहीं सिखाया लेकिन हम गोवर्धन पूजा बनाते हैं And you know how to celebrate Govardhan Puja? You Up- make a big hill, a lot of prasadam, and you, then you distribute it to everyone. तो आप जानते हैं गोवर्धन पूजा कैसे बनाना चाहिए एक बहुत बड़ा प्रसाद का पहाड़ बनाइए और उसका वो प्रसाद फिर सबको बांटिए And if you don't worship Govardhan Hill, then you're in danger of being bitten by the snakes on Govardhan Hill. <laughs> और अगर आप गोवर्धन का पूजा नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सांप है गोवर्धन पे वहाँ खतरा है कि आप काट जाएंगे आपको All right. Any other question? Yes, Prabhu. Hare Krishna Maharaj. My question is: Does devotees face the reaction of their past karmas? Does devotees face the reaction of their past karma? Uh, uh, do devotees also face the reactions of past karmas? One who is a devotee engaged in devotional service, then his karma is already finished. तो प्रभु जी का प्रश्न है क्या भक्तों को भी अपने कर्म भोग, भोगने पड़ते हैं तो महाराज कह रहे कि अगर कोई भगवान का भक्ति में शुद्ध भक्ति में लगा है तो उसका उसका कर्म खत्म हो जाता है mm-hmm. As soon as we begin chanting the holy name of Krishna and worshipping Krishna, then all the karma is going to be destroyed. तो जैसे ही हम भगवान के दिव्य नामों का जप शुरू करते हैं भगवान की सेवा करने लगते हैं तो हमारे सारे कर्म जो है खत्म होने लगते हैं Of course, you have to keep engaging in devotional service. Don't go back to material life. लेकिन हमें भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहना है अपने भौतिक जीवन में वापस नहीं पहुंच जाना Devotional service is like a blazing fire, it burns up all the sinful reactions. तो भक्तिमय सेवा जो है वो बहुत तेज दावाग्नि की तरह है वो सारे अ, क- पाप कर्म को जला देता है But you have to do devotional service, which is like a blazing fire. <laughs> लेकिन इसके लिए आपको ऐसा भक्ति करना होगा जो इस ऐसे आग की तरह हो In other words, you should be very enthusiastic and very uh, and, and eager to perform activities of devotion. और दूसरे शब्दों में कि आपको बहुत उत्सुक और बहुत उत्साहित होना चाहिए भक्तिमय सेवा के लिए Sometimes when we become devotees, there's a little bit of sinful reactions remaining. Just like the fan, when we turn off the fan, the power may be off, but the fan is still rotating. It has a little bit motion still. कई बार ऐसा होता है कि जब हम भक्ति कर भी रहे होते हैं तो थोड़ा कोई पुराना पाप हमारे अंदर रह जाता है जैसे कि अगर आप इस घूम- पंखे का बटन बंद भी कर दो तो थोड़ी देर तक पंखा फिर भी घूमता रहता है So devotional service is a bit like that, that in the beginning there will still be some little bits of karma remaining, but gradually they will also be removed. तो भगवान की भक्तिमय सेवा ऐसा है कि शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा कर्म बचा हो उसका कुछ प्रभाव दिख रहा हो लेकिन फिर आगे जाके वो भी खत्म हो जाएगा It depends on how the person performs their devotion. ये निर्भर करता है कि वो किस तरह का भक्ति कर रहे हैं It depends on how much you're surrendering yourself to Krishna's service. ये निर्भर करता है कि आप कितना अपने आप को शरणागत कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए But you can immediately surrender everything if you're very serious. लेकिन अगर आप बहुत सीरियस हैं तो एकदम से आप सब कुछ समर्पित कर सकते हैं भगवान को And all the karma can be removed. और तुरंत सारा कर्म जो है वो खत्म हो जाएगा आपका Devotional service is like that. It's so powerful that it takes away even the desire for sins in the future. तो भक्ति की इतनी शक्ति है कि कि वो हमारी इच्छा को भी खत्म कर देती है पाप करने की इच्छा को भी No other yoga can do that. Only bhakti yoga can remove the desire for sin. कोई और योग प्रणाली ये इसको ख़त्म नहीं कर सकता हमारी इच्छा को तो लेकिन भक्ति योग हमारी पाप करने की इच्छा को भी ख़त्म कर देता है प्रकार का ड्रीम हम्म। रखना चाहिए और हमारे पास जो ड्रीम है वो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि वो ड्रीम मेरा रियल है या फिर डुप्लीकेट है so Maharaj says that when we are trying to practice little bit what kind of ambition we should have what kind of dream we should have from the devotional life and how do I know that my dream is right और wrong Well, you have to be guided by sadhu, shastra, and guru. तो महाराज कह रहे कि आपको साधु शास्त्र और गुरु द्वारा गाइडेंस चाहिए Yeah, you have to hear from the like that. These three authorities are there to help us to understand what is actually the fact, what is the real truth, and what is just our mind, what is just an imagination. तो ये तीनों तरह का जो हमारा अथॉरिटी है साधु गुरु और शास्त्र जब हम इनसे सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि स- क्या सही है क्या हमें करना चाहिए कैसा हमारा अभिलाषा होना चाहिए Right? Srila Prabhupada? Oh yeah, but, well, I've been doing that <laughs> so many days, you know. but- हाँ, तो प्रभुपाद जी के साथ आपका कोई एक अ, संप- लीला तो उसके बारे में महाराज थोड़ा बता सकते हैं Well, one pastime I'll tell you just brief, very briefly that Prabhupada was in Juhu and he was in very poor health and he was laying down and he wanted devotees to come and chant for him. So I was allowed to go with another devotee. We went to chant for Srila Prabhupada. And we were given very tiny car towels because Prabhupada didn't want any too, too much loud sounds, just very small car towels. And we were, I was sitting there with this other devotee, and Srila Prabhupada was laying on his bed, and he was listening, and we began chanting Hare Krishna. But then somewhere in the course of the chanting, the other devotee who was with me, he ch started to chant Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai, and Prabhupada immediately opened his eyes and said to us, just chant Hare Krishna. So Maharaj एक सुंदर पास टाइम बता रहे कि जूहू मंदिर में जब शिला प्रभुपाद जी काफ़ी बीमार हो चुके थे और अपने बेड पर लेटे हुए थे तो उस समय कुछ भक्तों का एक एक करके ड्यूटी लगता था कि वो प्रभुपाद जी के पास में बैठकर कीर्तन करें और महाराज कह रहे कि मेरा भी सौभाग्य था एक बार मुझे भी कीर्तन करने का मौका मिला तो मैं एक दूसरे भक्त के साथ हम दोनों प्रभुपाद जी के पास में बैठ के एक छोटी सी करताल के साथ बहुत धीरे आवाज़ करते हुए कीर्तन कर रहे थे तो जब हम हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे लेकिन थोड़ी देर बाद जो एक महाराज के साथ में जो दूसरे भक्त थे उन्होंने गोविंद जय जय गोपाल जय जय करके कीर्तन शुरू कर दिया करना तो प्रभुपाद जी ने तुरंत अपनी आंखें खोली और बोला अच्छा होगा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र ही गाएं hmm. All Okay, I think we're finished. Thank you very much. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki Jai. His Holiness Bhakti Vigna Vinash Narasimha Swami Maharaj Ki So, we सब महाराज को धन्यवाद देना चाहते हैं हम the विदा भक्ति में आज महाराज का कौन सा लेक्चर था पा, पा, फोर्थ हाँ चौथा लेक्चर था तो So, इज सो काइंड एक एक दिन हमें हमें महाराज और भगवान के क्लोज ला रहे हैं हमें सिखा रहे हैं महाराज हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं अपने प्रवचन से भी सिखा रहे हैं और अपने महाराज के सुंदर आचरण से भी हम देख पा रहे कैसे श्रवण और कीर्तन में महाराज इतना हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं तो हम महाराज का पूरे हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र से धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे सोलिनेस भक्ति